Aku tak tahu kenapa game ni viral dekat Indonesia, Bakso Simulator. okay? So hari ni kita akan main game ni. So kita akan tengok uh, game ni pasal apa sebenarnya. <laughs> Yelah pasal bakso of course lah kan. Tapi <laughs> apa benda sebenarnya game ni? Oh my god. Hello, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Ayo kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Kamu yang fokus urusin sisi bisnes dan aku yang fokus masak baksonya. Aku sudah kapok menjalankan bisnes sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Majek. Wei, Majek scam ya? Ya sudahlah. Sebaiknya ayo kita segera bergegas ke tempat bisnes bakso kita. Eh, ini ada stok-stok bahan baksonya. Tolong dimasukkan ke dimasukkan bukan Indonesia dimasukin ke? Ke dalam gerobak ya? Oh, masukkan di dalam ke dalam gerobaknya di dalam gerobak ini barang-barang barang-barang oh oh eh mai stok cabai mantap stok mi dan bihun eh oh mantap kenapa letak atas lantai putar 90 darjat Okay, so dia ni bekerja Kita restore je Okay Sekarang tinggal kita pasang kursi Dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita yeah. Laju tak guys Aku dah penat ni asyik kena bug ni Okay kita kena tunggu pelanggan kot Sekejap aku nak tengok kedai Kedai bakso ni jual apa Oh ni bukan kita punya ni Rival Dia jual benda-benda Eh tak ada orang beli pun Oh beli kamuat Kolang kaling Coca Cola Coca Cola Coca Cola Coca Cola Facebook feature Oh ni budak ni budak ni Okay okay Okay, bakso. Okay, okay, go, go. Cepatlah, cepatlah, pakcik. Oh, makan dah. Ui, sedap siap bakso. Aku rasa baru makan ni minggu lepas bakso. Oh, budak sekolah. Oh, budak sekolah memang suka makan bakso, eh. Hoi, budak kau ponting eh. Taklah, dia pun balik sekolah lah. Aku tengok budak ni bagus kot. Pakai tie, ah, baju. Ya, eh, wek, wek, wek, wek. Wek, wek, wek. Oh, okay. Perlu diingat. Setiap pelanggan memiliki menu khusus kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Mantap. Sekarang ayo kita bangun bisnis bakso kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Ini adalah warung. Kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Jadi mereka yang akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka dan juga mereka akan menambah waktu mereka menunggu. Kamu nggak harus aku ini kok. Tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Hihihi. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu, lalu mie dan bihun. Tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso kita. Di sini kita beli bangku, meja dan tempat bumbu. Ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Oh ya, yeah. oh nak train dia pakai ni eh. Buku dengan kaset. Rajin betul pakcik ni baca buku. Orang bilang kalau rumah ini angker. Hati-hati kalau lewat sini. Oi, Pakcik ni yang macam-macam Rumah angker pula Pakcik ni cerita seram Indonesia Dan sekarang kita balik ke rumah kita Sebelum semoga dengan bisnes bahasa ini Kita bisa beli furniture rumah yang bagus Kalau sudah malam jangan lupa Tidur di ranjangmu ya Baiklah kalau begitu Ini Wih pakcik Ini aku berikan Rupiah sepuluh ribu sebagai modal Ayo kita bangun bisnes ini bersama Eh pakcik ni baik pula bagi sepuluh ribu macam mana nak tengok menu yang Oh Kantor Dia kata nak tengok Menu yang orang suka Lubok eh Ada gacha ke? Alamak Kau ajar gacha ni Orang oh, nak emas Nipu betul lah Tambah lah guys Sedang trending mi bakso So menu aku Bakso original Mana aku dah dapat Mi bakso Beli pengusir hantu awet Wih serius lah malam-malam Ada hantu <laughs> Kau biar betul Okay eh, so far okay lah So far kita punya customer Odin air ni soda Sekejap sekejap Okay eh, Sabar sabar dek dek Nah Here ya, go Kena angkat macam tadi kot Okay okay Ah uh, letakkan Letakkan Ada Wih wih wih ada yang jatuh benda angkasa? Weh ada loot ke? Ni PUBG ke apa siap? Sekejap Sekejap letakkan Oh tak letak atas meja Okey. okay. Ada rule ada Lucrate Lucrate Yo ya Allah game ni Patutlah viral Oh Okay okay helmet level 3 Helmet level 3 Okay uh, Macam nak buka Open with bomb Aduh, kena buka pakai bom pula. Macam mana nak craft bom? Yo, jap simpan simpan tak apa. Okey. So kita beli uh, tukang masuk masak lebih cepat, masak lebih cepat. Resipi resipi nak beli kat mana? Eh? Oh ni ni ni. ni. Oh ni ni sekarang ni tengah viral. Okey okey. Um jap. Viral sekarang. Uh, viral bakso bakso. Right, bakso bakso bakso bakso. Ah uh, 900. Okay, beli. Right, lepas tu uh, beli masa lebih jagung buat maksimum rating tambah 60k uh, ah, membuat bakso masak lebih cepat gada sosok duit sosok beli aja okay, dah dah dah okay, aku tak, ada duit dah guys tak ada duit dah alright weh weh weh eh yo nah yo, yo. yo. sekejap Mai curi satu meja macam tu je <laughs> La ilah ilallah Weh macam mana aku nak angkat balik <laughs> Okay I'm done I'm done I'm done <laughs> I'm done Okay Oh my god kan Sini Mentah-mentah lah kedai baru buka Kan Ngongong ah, Macam mana Nak beli tu pun mahal Ke murah kan Yang tu Kan aku salah tengok harga Murah ke sebenarnya Aku salah tengok harga Oh yelah murah lah <laughs> Aku salah tengok harga I see <laughs> Salah tengok harga lah Tiga, Aku ingat 30 Okay eh, lalat selalu ada dekat Okay eh, kita tunggu lalat ada lah Baru kita pasang Ah. Ah. Oh Ray ada range Ada range eh Ah, Tolong gerobaknya ha. ah. Squeaky yang pengawal tu datang ah, ah, Lah datang makan kedai Mana mana mana Oh ni ha! Ya yeah. Selamat datang ke kedai saya Okay last last last Pakcik dah nak habis lah pakcik dah Tutup dah tutup dah Yeay Ui Itu curi Oh dah malam dia Oh dia bawa Pakcik ni giga check lah pakcik Dia lari Bayar Yes Apa pun <laughs> Pakcik ni buat pergi mana Jadi boleh besarkan lagi dah Lepas tu boleh tambah lagi banyak Bahan makanan Ha lah tu Tapi duit Gak ada Pakcik ni buat apa Okay roda impian let's go Buat poll Tak apa kita main dua-dua sebenarnya okay, My Okay murah murah murah Daftar hadiah Hadiah utama Wah <sighs> Ya yeah. Ini semua jebeted Right So kalau yang ni Hadiah apa Oh Wah <laughs> Oh ni dapat duit Kalau yang tu tak dapat duit Alright kita try Kita try Trial Aurora Impian Okay Okay let's go Bismillahirrahmanirrahim Eh dosa pula Go Wang besar Wang besar Bonus bonus bonus Ush ush ush hmm. Dapat apa entah Right Ini last main Lepas kita dah tak ada dah duit guys Dapat dapat Dapat dapat Pasu pasu pasu Let's go Hah Pasu pasu pasu Menanglah Ke tengah malam tengah malam Maksudnya macam Pukul 3 Oh Yo masuklah Bunyi apa tu Ada bunyi Oh mesti Eh Oh, ada bunyi, ada bunyi. Ada bunyi orang kulit-kulit.